Hola, ¿qué tal gente linda de las redes sociales y de YouTube? Yo creo que a través de los años eh, la historia de la humanidad siempre ha tenido cambios grandes. Eh, desde las muy importantes aportaciones que ha tenido Nikola Tesla hasta pues la aportación automovilística impresionante que tuvo Henry Ford. En el muy particular mundo de los videojuegos, se puede decir que Metal Gear es una franquicia que llama por, más de 30 años ha pues impresionado, ha eh, cambiado, ha eh, sido pionera en muchos aspectos interesantes como el aspecto del sigilo. Lo que ustedes ven ahorita en sus pantallas es tal vez uno de los mejores juegos, eh, la razón por la cual le pongo 5 estrellas que tenemos en esta era. Eh, hemos tenido Skyrim, hemos tenido juegos como, um, no sé, mencionenme algunos juegos, eh, no recuerdo en este momento, pero ese es el punto, no puedo pensar en otro juego más importante que este. Eh, si ustedes no le han dado la oportunidad a este juego de checarlo o algo, eh, em, chequenlo, o sea, realmente es algo que a mí me ha cambiado bastante desde ofrecerte una historia contundente, una historia fuerte, hasta um, no lo había visto ese tipo. <laughs> Um, alcanzamos. Nice. Hasta realmente este, ofrecerte una historia cinematográfica fuerte. Um, esta entrega es uh, Phantom Pain. Logra ser un título que eh, realmente ha dominado definitivamente el arte de dirigir. Cuando en un juego todo encaja también, es porque se ha llevado por un camino correcto, haciendo que todos los elementos icónicos de la franquicia, la historia, eh, la infiltración, eh, no estar disparando como idiota, o sea, pensar realmente qué es lo que tienes que hacer, em, se fusionan de forma realmente ejemplar. no diremos que es el mejor pero realmente esta entrega tiene sentido y cobra en el momento de actuar a un nivel jugable y técnico. Eh, suponiendo un punto y aparte en la trayectoria de la saga, porque eh, Hideo Kojima, su director, eh, realmente jugó, se la jugó con esto, al momento de decidir introducir una historia de mundo abierto. Me gustaría hacer una descripción bastante seria esta vez porque eso es lo que significa este juego para mí. Realmente es eh, desde que yo estaba chiquito, este juego salió... El primer, el primer eh, Metal Gear salió en 1987. Chicos, este, este juego tiene la edad de Summer Games. Así es. 34 años servidor y pues 30 años jugándolo. Entonces, um, yo recuerdo haber jugado, em, haberlo jugado cuando, cuando, cuando salió en Nintendo de hecho. Y este... Roger that. Y realmente pues me impactó desde la primera vez que lo jugué. Eh, especialmente la entrega de PlayStation. Este juego se sitúa exactamente antes. Eh, tengo aquí la cronología y siguiéndolo de alguna manera. En la cronología ficticia, eh, The Phantom Pain está situada en lo que es 1984, antes de los eventos de 1995, que es realmente el ah, Metal Gear de Nintendo. Eh, en el 2005 es cuando, eh, cronología ficticia, repito, se, se, se, presenta lo que es el Metal Gear de, el icónico Metal Gear del PlayStation, Entonces esto es antes, esto es la historia de Big Boss. Y eh, realmente hablar de Big Boss eh, pues no es fácil. La persona que vemos aquí es conocido simplemente como el mejor soldado que haya existido. Es el comandante en jefe y Solid de Snake y de la empresa Foxhound. Pero pues posterior se revela que es líder de Outer Heaven desde, desde las sombras, ¿no? El pasado de este personaje Oh, Dios. Ok. Genial. Fallé. Bye bye. There we go. <laughs> Espero, eh, decidí escoger esta misión para eh, mostrarles eh, rápido este gameplay tan impresionante. Voy a estar haciendo una serie de juegos y de videos al respecto. No sé si le estoy dando este tipo. Em, pero me gustaría mostrarles un poco de lo que este personaje puede hacer y la gran gama de libertad que se tiene con este juego. Les comentaba, em, eh, hay un juego muy importante en esta serie y ese es el Metal Gear Solid 3, el llamado Snake Eater, donde eh, Big Boss, o en ese entonces simplemente Snake, Naked Snake, si no mal lo recuerdo, es un miembro de las fuerzas especiales de Fox nombre de, de, Naked Snake nada más. Después de una derrota, de derrotar a su legendaria mentora, héroe de guerra, que eh, todos lloramos con esa escena, la famosa The Boss, se le otorga el título de Big Boss. Es un, es un, personaje sufrido. No manches, ok. Imagínense, por ejemplo, situaciones como esta. Tienes dos personas, fallas, duermo uno. ¿Y qué hago con el otro? Voy a correr. Yes, I'm gonna do this en eh, el osomito. <laughs> no es por nada, chicos, pero estuvo muy mamón. <laughs> Takedown. Es un, es un personaje que ha sufrido bastante, entonces por lo mismo precisamente eh, estos dos juegos, tanto Snake Eater como Phantom Pain, reflejan la, dolorosa existencia de este personaje. Es uno de mis personajes, es uno de mis snakes favoritos. Bueno, yo creo que ya me voy a callar. Vamos a disfrutar un poco de la historia, chicos. Intel file extraction arrived at updated map has been unit function added. Boss, that document you just got is the deployment plans for Miss Massey Ford reinforcements. According to the plans, the Colonel is supposed to join up with the tank unit at Wuxin Barracks, and then proceed to Smossy Fort. Those tanks being on the move doesn't make things easy. Hurry, boss. Okay. Como ven, me tomé la, libertad de traducir los textos de, la historia, espero que los disfruten. Me gustaría que ustedes me comentaran si realmente les gusta esta idea, si quieren que esto lo, implemente a otros videos. También agradecería mucho sus comentarios, gracias. Pues como ven, tenemos ahorita que interrumpir los trayectos de los tanques. Eh, el coronel está... Eh, y persona que está con nombre y lista de matar. Ok, ¿qué es eso? Bye bye. Headshot. Todo <laughs> bien loco eso. Em, entonces pensé en esta estrategia. Traigo un lanzacohetes, pero vamos a hacer una loquera. Vamos a ver si podemos interceptar y calcular aproximadamente con estos mortuarios. Em, interceptar el convoy. Nuestro objetivo es matar a los... Bye bye, here it comes. Y lo tenemos. <laughs> Ahorita ya nos estoy spamming ahí. Oh yeah, creating a light show right there. A huevo. <laughs> Genial. <laughs> creo que solamente está... Va a avanzar el camión. Sí. No la voy a poder dar, va muy rápido. No. shit. Ok, no. Come on. Yo creo que voy a tener que perseguir el camión. si no lo voy a dar. No. Pero voy a acabar con el otro tanque. No, no lo voy a dar. Oh, man. Es mío, es mío. Otro ya. Boom. There you go. Nice. Ahora. exacto, vamos por el coronel. Son personas que han seguido um, Call of Duty. Um, son personas que han seguido um, eh, Rainbow Six, eh, juegos, de, juegos de guerra de, de cerca denle una oportunidad a Metal Gear y van a darse cuenta porque digo lo que digo eh, de todos los juegos que he jugado en toda mi vida. Eh, lo que lleva del canal, eh, que miren que hemos tenido juegos impresionantes como la saga de Resident Evil, como For Honor. Um, este es el mejor juego que existe, chicos, sin duda alguna, porque tienen que ustedes experimentarlo personalmente para que sepan a lo que me refiero. vamos a tener que hacer una maniobra aquí media mafofa porque ya alcanzó ese primer retén. Entonces, chicos, están a punto de ver lo que Summer Games puede hacer con Big Boss. Ok. Fine, go, go. Gotcha. Ok, next one. Headshot. ¿Qué más? ¿Tú también quieres? Ok. Eso dolió. Shit. Go. here it comes. So, y tú es hora de bye bye. Icónico. Cuando lleguen a esta... Eh, a esta historia, los recomiendo, los reto a que la acaben en 14 minutos. Es una misión larga, pero pues... Realmente el tiempo tiene que ver mucho, recuerden que cada que acabas una misión tienes un cierto grado, un rango, pues la paga realmente de la misión tiene mucho que ver con pues la manera en la que estás eh, eh, en la que te comportas, en la de qué tantas personas matan, qué tantas personas te sorprenden, qué tantas alertas hay, qué tantas asesinatos de sigilo, tienes tu, tu, calidad de, mercenario, ¿no? Acabamos, ahorita va a llegar nuestro chopper. Entonces, quiero escuchar sus opiniones. ¿Cómo ven, chicos? Realmente, lamento mucho que la misión haya sido muy oscura que sus, en sus pantallas estén viendo todo pues muy oscuro, pero es una, es una misión que recomiendo realmente se haga mejor de noche. Precisamente por el, por el modo de, infiltración que tuve para encontrar los planos, para saber eh, anticipadamente qué tipo de ruta va a tener el convoy de tanques. Entonces, todo, imagínense. Mm, plantas. Todo lo que todo lo que haces en este en este juego, en las misiones, tiene mucho que ver con la manera en la que se va a desarrollar. Ya llegó. Pequod. Muchísimas gracias chicos, de la mente fue para mí un honor mostrarles este, esta, misión. Vamos a estar haciendo más videos de estos. Por favor comenten, díganme qué opinan, qué es lo que quieren ver, si quieren ver toda la historia. Realmente es un juego muy completo, pero... Good game. Good night. Muchísimas gracias, Pequod.